ხშირად ვამბობთ, რომ ჩვენი პარტია არის პროგრესზე, თანამედროვეობაზე და განვითარებაზე ორიენტირებული პარტია. პროგრესი და თანამედროვეობა ეს არის აბსტრაქტული ცნებები, გამოიხატება კონკრეტულ საკითხებში, კონკრეტულ პროცედურებში და ჩვენთვის ეს ტექნოლოგია, რომელსაც უკვე მეორე ჯერ ვიყენებთ ბრილობის დროს, ამ ეს საარჩევნო ტექნოლოგია არის ძალიან ეფექტური, ძალიან თანამედროვე, პროგრესული დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენი ყრილობის დროს ოპერატიულად სწრაფად ხმების გათვლას, გამჭვირვალობას ხმების და ამ სწორედ ამას უზრუნველყოფს ეს სისტემა. ჩვენ მაგიერი ვართ ჩვენი პარტნიორების D-Line პროექტის, რომელიც უკვე მეორეჯერ მეორე ყრილობაა ჩვენს გვერდით დგას. ვიყენებთ ამ ტექნოლოგიას, რომელსაც აქვს ძალიან კარგი შედეგები, უბრალოდ ძალიან სწრაფად იწვება ხმები და ძალიან სწრაფად ვასწავლებთ ჩვენ დელეგატებს შედეგებს, არჩევნების შედეგებს. და იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო გამიზარდებით და კიდევ უფრო მეტი პროგრესი გვექონა სამომავლო წელს ყველაფერს You need to educate the actual voters. საჭიროა მომწეულთა ინფორმირება, რათა მათ გაიაზრონ სხვაობა არსებულ და ახალ საარჩევნო სისტემას შორის. ახალ სისტემასთან გასწრების პროცესი იქნება ეტაპობრივი და საინტერესო ამომწეულებისთვისაც კი, რადგან ეს მათ მეტ კომფორტს შეუქმნის ეს სიახლე გარკვეულ მოლოდინს გააჩენს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ამომრჩევლის დარწმუნება პროცესის სიმარტივესა და ეფექტურობაში. ჩვენ ჩავატარეთ სასწავლო პროცესი, რომელიც გულისხმობდა ემიტირებულ არჩევნებს. ეს არის ჩვენი მეთოდოლოგია ჩატარებული რესპუბლიკური პარტიის მეორეში და არჩევნები. ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, რომ ამომრჩეველმა საარჩევნო უბანზე თავი იგზნოს კომფორტულად და დარწმუნებული იყოს მისი არჩევანის დასრულებაში. they would They would replicate the mark that they were going to use to actually cast a ballot. This is the second election. So what should happen is the people should be far more comfortable and they should be able to make the marks probably more consistently. საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს ელექტრონული ხმის დამხმელი მანქანების მეშვეობით. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ აღნიშნული ტექნოლოგია, რაც შეიძლება უფრო მეტად გავავრცელოთ საქართველოში, აღნიშნული ტექნოლოგიით ისარგებლონ როგორც სხვა პარტიებმა, ასევე რასავარია ეროვნ დონეზე ჩვენი არჩევნები, უახლოეს მომავალში გამართოს სწორედ ტექნოლოგიური პროცესების გამოყენებით, ახალი ტექნიკის გამოყენებით, იმისთვის, რათა უფრო დავაჩქაროთ საარჩევნო პროცედურები იმისთვის, რათა უფრო გამჭვირვალე და ეფექტიანი გავხარდოთ საარჩევნო პროცესის მთლიანობაში. პირველ რიგში არჩევის სამართლიანი წესი და განსაკუთრებით ახალ ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული ეს ალბათ პირველია პარტიის წარმატებებისთვის და აქამდე მესმოდა ამის შესახებ ქვეყნის გარეთ თუ მინახავს ასეთი რამ, ჩვენ ხედავთ, რომ ეს თავისუფლად შესაძლებელია ქვეყნის მასშტაბით ეროვნული არჩევნების სხვადასხვა დონეზე, რატომაც არ მედარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ხალინდელი დღე ძავა სწორედ ამიმართულებ. The greatest advantage of ტექნოლოგიის გამოყენების ყველაზე დიდი უპირატესობა არის რომის გვთავაზობს სიზუსტესა და გამჭვირვალობას. საარჩევნო პროცესის ყველა ეტაპი თავიდან ბოლომდე სრულყოფილია და ის გვაძლევს არჩევნების ძალიან სწრაფ შედეგს. Everything that has happened and it's all and it does give the advantage of very quick results. ძალიან uh, მნიშვნელოვანია რომ რესპუბლიკური პარტია ნერგავს ცხოვრებაში არამხოლოდ შიდაპარტიულ დემოკრატიას უწევებს კაცებს, არამედ იყენებს ახალ ტექნოლოგიებს იმისათვის, რომ არჩევნები იყოს მაქსიმალურად გამჭვირვალე, მაქსიმალურად ფარული და ტექნოლოგიებმა შესაძლებლობა მოგცეს, რომ ზარდი პარტიის პირობებში, როდესაც დელეგატების რაოდენობა იზრდება, როდესაც ასარჩევია 25 კომიტეტის წევრი, კანდიდატები ხშირად არიან ორჯერ და მეტი, აი ამ ყველაფრის ადეკვატური ორგანიზებისთვის ჩვენ ვიყენებთ ტექნოლოგიას, რომელიც უკვე მეორედ ხდება ჩვენ სინამდვილეში, ჩვენი კანადელი კოლეგები გვეხმარებიან ამაში და მე მგონი დროა უკვე ვიფიქროთ ამ ტექნოლოგიის დანერგვაზე უფრო ფართოდ და ზოგადად ქვეყნის არჩევნებში, საარჩევნო ინდუსტრიაში უფრო მეტად გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა. მე მგონი ყველა მოწმუნდებით, რომ ეს არის კაცილებით სწრაფი, კაცილებით სანდო და კაცილებით მოხერხებული იმისთვის, რომ ყველამ ჩვენი როლი სწორად და კარგად შევასრულოს.